Всем привет! Мы вы на канале Богдан Life. Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет видео серии DIY. А, мы посвятили эту серию уже Новому году. Это будет одно из первых видео, посвященных Новому году. И сегодня мы будем делать снег дома. Да. Да, сегодня И... у нас будет снег. Способ номер один. Памперс. Нам нужно разрезать внутри нам нужно то, что внутри находится нашего памперса. Нам из всего памперса, там на тарелочку вот дальше высыпать, нам не нужна вся вата, нам нужно, так сказать, гранулки такие небольшие, которые там находятся внутри. Вот как раз таки они нам нужны. Да, это, конечно, грязное дело. Вода тоже сыпется везде. И нужно Папа. добавить... Ну, это получается в каждом памперсе, там ну, разное. Ну, вот эти гранульки нам нужны, которые находятся там внутри. Их небольшое количество нужно положить на посуду, в которой вы хотите делать снег. И нужно добавить немножечко воды туда, в эту посуду вашу. И смотреть, что произойдет. закину и покажем, что произойдет внутри. И начинаем набухать. То есть они все должны набухнуть. Ой, я чуть-чуть. Сейчас, сейчас посмотрим. Что вода не ну, так ну, ну. много. Они должны набухнуть все. Вот а получается <laughs> вот такой вот снег. Давай еще чуть-чуть. Ой. Чуть-чуть припащу. Бюджетки ну снять, нам не привыкать. получается вот такой вот снег. <laughs> Приятный на ощупь. Вот такой мягкий. Тут приятный сколько. <laughs> Да, сваты летела. Ну, ты попробуй снег. Ты занялся были с летом. Снег. Да. Снег. Очень приятный такой. Мне кажется, детям будет очень интересно. И можно будет использовать, ну, не липнет. Ну, хотя улипнет. Хотя что-то можно будет делать. В принципе, для игры детей можно сделать. Ну, чуть -чуть понадобится. Да, больше памперсов понадобится. Можно сделать как декор интерьера. Разных таких интересных штучках. А там еще, еще, Еще. Нам понадобится пена. Пена. Открывай пену. В общем, все зависит от того количества, которое вы хотите сделать. И пены, и Давай поставлю там, камеру. Вот так. Мы ее взболтаем. Давай. Я боюсь. Выдавливай. Держи прямо в тюбик. Выдавливай. Кашка дошел. Руку она Мы чуть-чуть попробуем. В общем, все зависит э, от э, того количества, которое вы хотите получить. Если вы хотите получить много, соответственно, выдавливаете весь тюбик. А у нас просто эксперимент, мы хотим немножко попробовать. Ну, а такое количество пены э, нужно насыпать где-то, ну, 2-3 столовые ложки. Я три. Три? Ну, хорошо, давай. Раз. А давай две попробуем. У нас небольшое количество. Давай. Попробуем две ложки, перемешаешь и потом посмотрим, как у нас получится. Ну, нужно все это хорошо перемешать. И должна получиться такая вот рыхлая масса, похожая на хлеб. Ой. Нужно перемешать. Перемешиваем. Нужно перемешать нам это все. Да? И должна получиться такая рыхлая у нас консистенция, похожая на снег пока что мягкая. Да, пока что А может я перепоем? Нет, надо хорошо перемешать. Хотя как это шейка пишу. Помощник наш пишу постоянный. Барни, Барни, Барни. Богдашин помощник. Ну давай поближе. Можно я Можно, в принципе, и руками. Ой, как она пахнет. Это что-то. Кстати, правда, похоже очень на снег. Можно, в принципе, ну, как бы она еще клипнет, можно еще добавить соды. Добавь, сынок. Давай я насыплю. Чуть-чуть вот так вот. Немножко грязная. Вот так добавим еще соды. И перемешаем все, да? Хорошо. дело перемешали. Там пена пахнет. Пена пахнет. Просто, просто, я не знаю, пахнет. Жаль, что это не передается. Аромат пены от нее. И она такая вот приятная для рук. Ну ощупь. Так, Ладно, кататься у нас пришло. Попробуй. Правда, ребят, получается как снег. И все это получается лип, липнет. Вот такая вот. Да, смотри. Можно делать снежки, можно делать всякие поделки. Как тебе? Ничего. Я не от... Я, Да? Никуда не пойдешь? Да. Будешь играть, да? Да. И на руках практически ничего не оставляет. Это вот мне осталось от первого раза, когда она была еще не совсем. Ну как тебе нравится? Ой, надо еще чуть-чуть. Надо еще чуть-чуть. Да нет, наверное, не надо, она такая и будет. Но она очень приятная, вот такая получается рыхлая такая вот консистенция. Действительно снег. Действительно, он когда а рыхлый а такой снег. Попробуй снежок сделать. Ну, давай. Она подносит сюда. Можно, смотри. Вот, делается. Можно выше. Хочешь поиграть? Тут еще. Ну, вот как. Вообще можно играть. Можно это. Я считаю, что у нас получилось. А ты как считаешь? Подашь? Да. Да? Какой вот. тебе больше понравился вариант? Первый или второй? Все. Все? В общем, эм, мы не пожалели, что мы попробовали. Что Смотрите. Смешок и... Да. Он даже челом остается целом остается, даже не падает ни разу. В общем, я считаю, что наш а эксперимент удался. Какой Они... Мне, мне тоже оба понравились. Они очень приятные на ощупь. Но, правда, и тот, и тот вариант <laughs> немножко оставляет мусор. Ну, а вот. Липнет как бы к рукам. К рукам липнет. Что это рука? Что это рука у меня грязная. Вот. Ну что, у нас все получилось? Да. Ставь лайк, подписывайся на мой канал, Богдан лайк и жми колокольчик. Пока-пока! <laughs> Пока-пока. Я хочу снег. Мам, смотри, лишь летом ты хочешь снега. Пожалуйста, снег. <laughs> Точно, точно. Эй.